estava desempregado, fez uma, uma pequena reuniãozinha entre os sócios e a gente começou trabalhando é, bem artesanal e aí depois a gente foi adquirindo a máquina aqui, uma ali, até chegar ao ponto de hoje. Né? O lotário José Barão, ele iniciou fazendo bombom no fogão da casa dele. Aí o meu irmão descobriu, veio ali para vender os produtos que ele fabricava. E aí, é, automaticamente, na sequência, ele me convidou a fazer parte para nós é, oficializar a questão, registrar a empresa, é, colocar ela no, no caminho de vida. E aí a gente começou é, sem capital de giro, sem é, estrutura nenhuma. Só que com, com, o trabalho, com a dedicação do dia a dia, a gente foi conseguindo as coisas. faz três anos, agora deve estar tá fazendo quatro anos. Ah, e daí justamente nessa época que a gente decidiu abrir a loja. Foi é, contratado um arquiteto, né, com, né, com as dicas que a gente queria, né, é, também aproveitando o espaço. E aí desenvolvemos esse projeto e foi colocado em prática. Né. A nossa loja ela foi feita para o turista, a gente é, trabalhou bastante nesse, nesse sentido para tratar bem, para atender bem. Então a nossa loja ela é bem preparada e conta com diversos produtos, embalagens para presentes, que é o nosso diferencial. Hoje a gente produz o, o tradicional licorzinho, o beijo bom, pão de mel, a gente tem também a linha das drajas, que seria castanha, amendoim, a bananinha e também a gente tem uma linha de biscoitos amarelos manteigados. cicloturismo para mim aqui na nossa região é algo muito importante que eu sou também, meu marido também é ciclista, não tanto quanto eles, mas a gente pratica o esporte, né? E eu vejo assim que para a cidade é um ponto muito importante, uh, é através disso que a gente vai mostrar as nossas belezas naturais, uh, tudo que a gente tem para oferecer então eu acho que é ah, muito importante para a cidade e para nós como, como moradores que podemos também desfrutar disso. Né? Nós convidamos então todos os cicloturistas, quando estiverem aqui na nossa região, além de desfrutar de todas as belezas naturais, virem conhecer o nosso chocolate e fazer uma visita para a gente.